Od samego patrzenia na szpinak już mi bicepsy urosły. Od patrzenia na frytki brzuch. Dużo witamin. Od patrzenia na żonę wzrósł mój pociąg seksualny. W każdym razie jego. Karpaczu. O, zobacz, tu jest wang. Wang Śnieżka. Także jestem w Karpaczu. Ostatni dzionek. Damy radę, kochanie. Cokolwiek by to nie znaczyło. No dobra u Petiego miejsce nie dla dla kogo? Dla modelek, tak? Mhm. Dobra, do boju. Muszę zjeść coś. Filmuję na resztkach baterii. Część mięsna mojego posiłku prawie, że zniknęła, ale małżonka się oszczędza. nie Nie przecierpiałaś wielkiego głodu na Ukrainie. Jak widać na załączonym obrazku. Niewiele to ma wspólnego ze zdrowym odżywianiem się. Ale i to wszystko w Karpaczu. Kupet jego podpowiadają. 21 czerwca 2014 Zobaczyć Karpacz, Neapol i Dobra, jemy i zabieramy się za Paulanderozę. No, zawsze mogę domówić jeszcze jeden. Dobra, jak każesz tak będzie. Filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia. 21 czerwca 2014 roku. Dawno nie jadłem 4 razy dni, 4 dni pod rząd w jednej knajpie. Na zakończenie posiłku Pozostało tylko wypić jakieś piwko. I dzisiaj żeśmy wypróbowali pszeniczniaka Paula Nera. 04, to człowiek się mniej napił. Jutro czas wracać do domciu.